Bona tarda. És molt fàcil començar una intervenció, ja no a la ciutat que vas néixer, sinó fins i tot al barri on vas néixer i, evidentment, amb una companya com la Mariona, que ens ha posat tanta estima en totes les presentacions. Jo volia, primer de tot, començar tal i com vam acabar ahir amb l'acte de penjada de primer cartell o pegada de primer cartell. Van voler fer aquell acte a l'Avinguda Salvador Allende. I ho van voler fer, i crec que és bo que avui ho recordem en els mateixos termes que ho van fer a nit, per dos motius. Primer de tot, per recordar què ha simbolitzat en la història dels pobles Salvador Allende aquesta voluntat de la unitat popular de sumar socialistes, comunistes, esquerra revolucionària, en un projecte per transformar la societat des de les institucions. Però també pensem que és molt necessari donar-li voltes. Per què a Cornellà tenim una avinguda que té el nom de Salvador Allende? Si això és així, és perquè va haver-hi un moment, ja fa gairebé 40 anys, encara no arriba als 40 anys, que tota una sèrie de companys i de companyes van decidir que trencar amb el franquisme també podia significar participar en les institucions van presentar una candidatura que podem anomenar d'una manera molt clara d'unitat popular a l'Ajuntament, van guanyar i evidentment van fer aquest reconeixement de donar-li un nom a un carrer de Cornellà, en aquest cas una de les avingudes més importants de Sant Ildefons, de Salvador Allende. I vull començar la meva intervenció amb un gran agraïment a la generació del meu pare, de la meva mare, dels nostres pares, de les nostres mares, dels nostres avis, que tant han lluitat i tant ens han ensenyat que a la vida s'ha de ser digne, s'ha de ser lluitador i s'ha de ser solidari. Aquesta és la gran imatge de Cornellà, el que ens han traslladat els nostres pares i les nostres mares. Deia que ahir començaven a l'Avinguda Salvador Allende, però no és cert. Van començar realment a l'Avinguda Salvador Allende, a la Torre de la Miranda, amb una assemblea. Amb una assemblea on decidien com funcionaria la nostra candidatura, com funcionaria la campanya electoral. I per moltes organitzacions, evidentment, això és molt estrany, que siguin els membres de la mateixa a través de participació directa, a través d'una assemblea, a través de discussió oberta, però també sempre crítica, que marquin el que farà la candidatura en el desenvolupament de la campanya electoral. I aquest és un dels trets que ens ha definit com a candidatura i volem que es mantingui d'una manera essencial, una forma diferent, totalment diferent de funcionar. Primer element que és totalment diferent de funcionar, que ens fa, evidentment, únics com a candidatura a Cornellà. Ells i les regidores, perquè no tingueu dubte que tindrem regidors i regidores, quan vagin a la institució no faran allò que puguin pensar que és el millor el que faran és anar abans a assemblea, discutir amb els companys i companyes quins són els punts de l'ordre del dia del ple de l'Ajuntament i anar a representar aquella assemblea. No decidir per sobre d'aquells i aquelles que evidentment formen part de la candidatura. I evidentment, si la pròpia assemblea, passat el temps, decideix que no ratifica aquells companys o aquelles companyes, doncs tenim un codi ètic que suposa que haurem de renunciar. Per tant, compromís màxim en la màxima participació d'una forma assembleària. Àgil, efectiva, però assembleària. Segon element fonamental de la candidatura. Limitem els ingressos que es pot arribar a tenir per càrrec públic, per càrrec institucional, en tres salaris mínim interprofessionals. Pensem que en una situació com l'actual, on hi ha molts cornellanencs i cornellanenques que tenen gana, que pateixen fam, cosa que no es vol explicar des de l'Ajuntament. Que hi hagi qui cobri 71.000 euros simplement per un càrrec representatiu no és acceptable. Nosaltres el que proposem són tres salaris mínims interprofessionals. I també considerem que si vols representar el teu poble has de viure com a mínim de la manera aproximada com viu el teu poble. No es pot dir que vols representar els cornellanencs i les cornellanenques i viure en una realitat social i econòmica totalment diferent. Això et, et fa perdre tot tipus de contacte amb la realitat del dia a dia. També, com un element fonamental de la candidatura que plantegem, limitació a 8 anys dels càrrecs institucionals. No creiem que la vida pugui ésser començar als 18 anys amb un càrrec institucional i acabar als 65 amb un càrrec institucional. Això contamina, empobreix, fa que no representi realment els interessos del poble, sinó que acabis representant interessos de partit o els teus propis interessos. Nosaltres el que volem és representar interessos del poble. Per tant, limitem únicament a 8 anys la representació màxima i dient d'una manera molt clara, no volem fer, no volem fer vida política. El que volem és fer de la política vides dignes, que és una opció, evidentment, totalment diferent. I si no estem els vuit anys, o més enllà dels vuit anys, fent acte de representació institucional, què farem després? Doncs mireu, farem o tornarem a fer exactament el mateix que fan els companys i les companyes d'aquesta candidatura, que és fer funcionar la societat. Una cosa tan senzilla però tan complexa com aquesta. En aquesta candidatura hi ha companys i companyes que són treballadors de la SEA, aquells i aquelles que ens construeixen o ens fabriquen els cotxes, que són cambrers o cambreres, els que ens els que ens podien estar servint ara mateix tapes aquí davant. Arquitectes, aquells que dissenyen com són els nostres edificis. També obrers i obreres de la construcció, obrers fonamentalment, que ens aixequen els edificis. Professores i professors, els que estan educant permanentment els nostres fills i les nostres filles. Treballadores socials, qui cura de la gent gran. I per suposat també pensionistes, desocupats i desocupades, i estudiants. Aquesta és la nostra realitat de candidatura. No és una candidatura de polítics professionals, no és una candidatura de buròcrates, sinó que és una candidatura de la gent que viu de la seva pròpia feina i que no viu pas de l'explotació dels altres. Deia el perfil en quant a feina com a activitat professional dels companys i companyes de la candidatura. Però segurament hi ha una altra cosa que ens diferencia més, que no és únicament on treballem o on hem treballat o la nostra situació, sinó el que hem fet al llarg de les nostres vides. Aquesta no és una candidatura de fer campanya 15 dies. Aquesta és una candidatura de companys i companyes que es passen 30, 365 dies a l'any lluitant i treballant pel seu poble, companys i companyes que activen i desenvolupen Ateneus, companys i companyes que han desenvolupat moviments socials, moviments culturals, companys i companyes que desenvolupen sindicalisme alternatiu. I quan dic sindicalisme alternatiu, evidentment el que estic dient és no el sindicalisme de les targetes black, no aquest sindicalisme, no el sindicalisme de les targetes black, sinó el sindicalisme que mai va aixecar la bandera blanca per rendir-se. L'autèntic sindicalisme, el sindicalisme que ens sempre ens ha portat progrés social. I no són la majoria companys i companyes de 20 o 30 anys, sinó molts i moltes companys i companyes de 40, 50, 60 anys que porten tota la vida lluitant. Us emplaço que mireu la relació de companys i companyes que formen part d'aquesta candidatura perquè trobareu anys dècades de treball honest, de coherència i de solidaritat. És per això, evidentment, que estan tan nerviosos i tan nervioses algunes. No us preocupeu. Ens tapen avui els cartells, ens ho taparan demà, cada setmana estaran tapant-nos els cartells. No us preocupeu en dedicar ni un segon a respondre a totes les provocacions que ens estan fent al Facebook i al Twitter. Aquest ja el primer dia de campanya és el major reconeixement que l'únic que els preocupa és que nosaltres no entrem amb força o que no guanyem. No han dedicat ni un, ni un segon a criticar-se entre ells, però avui, evidentment, ja han començat la campanya contra nosaltres i això és un molt bon símptoma, que estiguin fent campanya contra nosaltres. El que no hauria de ser un bon símptoma democràtic és que hi hagi alguna associació que ens hagi volgut excloure del debat polític. Nosaltres emplacem i fem una crida al Partit Socialista, al Partit Popular, evidentment també a la resta d'organitzacions, a tenir un debat, a poder debatre. Avui, el primer dia de campanya, els diem demà, demà passat, qualsevol dia de campanya, a qualsevol hora i a qualsevol lloc Feu un debat. Si parleu de democràcia, si parleu de participació, evidentment deixeu-nos que podem debatre amb vosaltres, que puguem confrontar idees, perquè això és la possibilitat de democràcia, poder discutir. Deixeu ja d'amagar-vos i deixeu que puguem discutir programa. No ens deixen, no ens permeten i no volen. I no volen perquè saben que nosaltres no som únicament una candidatura de ruptura que volem ser i volem mantenir, sinó que som una candidatura de alternativa real, de la única alternativa possible a 28 anys a nivell local de polítiques neoliberals i per suposat d'una candidatura clarament enfrontada a tot el que significa la dreta. La dreta ja sigui el fills del franquisme del Partit Popular que governa a l'estat espanyol, els fills de la burguesia catalana que governen al Parlament de Catalunya o la casta que representa Palmont a Cornellà. Nosaltres som, evidentment, l'antítesi de tot això. Ja han dit d'una manera molt clara que no pactarem en qui, en qui practiqui polítiques de dretes. Ja ho hem dit, no pactarem ni amb la dreta ni amb qui practiqui política de dreta. Demanem a la resta de candidatures, les que se'n diuen progressistes, que també ho diguin, que diguin d'una manera molt clara que no mantindran 28 anys més de govern del PSC, de govern de Balmont, que no defensa els interessos de Cornellà ni del conjunt dels treballadors de les treballadores, sinó que faran un govern alternatiu i diferent. Segurament no diuen perquè entre la resta de candidatures hi ha qui està donant suport al Parlament de Catalunya a la dreta de Convergència i Unió i qui està donant suport també aquí, a Cornellà, a nivell local, al PSC. No ho volen dir, s'emprenyen quan hem ensenyat la foto, però tenen des de novembre del 2013 un acord de govern i no és possible, no perquè sigui el Partit Socialista, sinó per les polítiques que han practicat a Cornellà, que és clarament les del neoliberalisme, que es pugui tenir un acord amb el PSC i que no es busqui una alternativa clara de ruptura, de trencament i d'alternatives concretes. Nosaltres no aspirem únicament a ser l'oposició, ho diem d'una manera molt clara. El que volem ser és l'alternativa. I com a alternativa el que estem dient és solucions concretes. Veieu d'una manera molt clara el que estem llançant com a consignes de campanya. Guanyem feina, guanyem serveis públics, guanyem solidaritat. Tres eixos essencials. I no únicament fem proclames polítiques sense contingut, fixem d'una manera molt clara com es pot guanyar feina a nivell local, com es pot guanyar solidaritat a nivell local i com es poden guanyar serveis públics a nivell local. Alternativa concreta per generar feina a nivell local. Remunicipalitzem aquells serveis públics que es gestionen de manera privada. No és possible que grans multinacionals estiguin fent amb els nostres serveis públics, des de la recollida d'escombreries fins a la gestió d'escola al presol, negoci. Nosaltres el que diem és això que es gestioni d'una manera directa i d'una manera pública, per dos motius diferents. Primer de tot, per estalviar el benefici empresarial que hem de pagar els cornellanens i les cornellanenques. En segon lloc, per estalviar l'IVA que es paga, que és multimilionari. I amb això, evidentment, nosaltres generarem feina, generarem lloc de treball, que és la gran preocupació que tenen els cornellanens i les cornellanenques. Us hem d'explicar també per què alguns no volen. Doncs si algú grata una miqueta i mira qui gestiona les escoles bressol de Cornellà, trobaran que la gestió de les escoles bressol de Cornellà que estan privatitzades la gestiona un antic militant del PSC. Per tant, evidentment, clar que no volen que hi hagi una gestió pública quan els seus antics companys de partit estan fent negocis amb les nostres necessitats. Nosaltres diem, ja n'hi ha prou. Ja n'hi ha prou de gestionar a través dels vostres amics i que feu negocis amb les nostres necessitats socials. I evidentment, si recuperem per una part l'IVA, si recuperem per una altra banda també el benefici empresarial que s'emporten aquestes empreses, i si fem d'una manera molt clara una retallada, no en els salaris dels treballadors públics, mai, això no ho farem mai, sinó en els, les retribucions dels càrrecs públics, podrem gestionar millor amb més garanties i amb més possibilitats els serveis públics. I aquesta és la nostra alternativa per ampliar, millorar i que els mateixos puguin ser d'un caràcter universal i que entendeixin a la seva gratuïtat. També en diem, hem de reforçar la solidaritat. No és possible que des de la institució local s'estigui criminalitzant alguns veïns i veïnes, perquè tots són immigrants, que acaben d'arribar no és possible aquesta pràctica i no és possible que s'estigui traslladant que aquells i aquelles que més l'estan patint els vulguin convertir en els responsables. Nosaltres diem d'una manera molt clara, únicament hi ha una Cornellà. La de els que van néixer va fa desenes de generacions, la dels que van arribar fa dues generacions, la dels que acaben d'arribar, tots són una única Cornellà, amb independència que hagis nascut a Andalusia, a Castella, a Catalunya, a l'Equador, al Marroc o a l'altra punta del món. Únicament hi ha una Cornellà. I dient també, d'una manera molt clara, pla d'emergència social. Pla d'emergència social. No podem viure amb tranquil·litat i no sé com ho fan ells i elles si hi ha un cornellanenc o una cornellanenca que no té garantit els àpats, la roba i l'habitatge digne. Primera mesura que prendríem a l'arribar a l'Ajuntament i al governar. Actuar ràpidament perquè en qüestió de setmanes això estigués resolt. Primera i gran prioritat. Per tant, d'una manera molt clara, diem hi ha alternatives són possibles i les podem fer realitat. Però les podem fer realitat, i ho deia també el Quim Supena, si ens en recordem la història. Si algú ara mateix tanqués els ulls en aquest punt i es situés 50 anys enrere, 45-50 anys, aquí el que començaria a veure seria carrers sense asfaltar. El que continuaria veient seria un barri sense cap servei públic. El que continuaria veient és nens i nenes sense escolarització. Això és el que teníem al nostre estimat barri del Sant Ildefons, perquè volem deixar molt clar. Per nosaltres Sant Ildefons no és un problema. Per nosaltres Sant Ildefons ens aportarà la solució. Però ens aportarà la solució si recuperem el mètode a través del qual els nostres pares, les nostres mares i els nostres avis van canviar tot això i van aconseguir transformar aquesta ciutat, perquè no únicament s'ha transformat des de les institucions, es va transformar fonamentalment lluitant. I aquest és el mètode que encara que estem a la institució, que encara guanyem l'Ajuntament, hem de mantenir sempre, lluitar, lluitar i continuar lluitant. I per acabar, perquè m'havien demanat que fossin 10 minuts, podem lluitar, hem de guanyar, però Únicament això és possible si ells i les que esteu aquí esteu convençuts i convençudes de que això es pot fer realitat. Que significa que al veí i a la veïna de tota la vida li traslladem ja una candidatura que no són els de sempre i per fer allò de sempre. Hi ha una candidatura que són els nostres veïns i les nostres veïnes. Hi ha una candidatura que és per parts iguals, honesta, lluitadora i preparada. Si això en els propers 14 dies ho fem amb els nostres veïns i amb les nostres veïnes, acompanyat d'idees i de treball militant, evidentment aconseguirem feina, serveis públics i solidaritat. Guanyem Cornellà!